pinarinig tayo dito sa Ebanghelyo ng kwento na parang di, nagdrama yung mga tao dahil lang sa isang bagay. Yung parang kinikwento sa atin na may mahalagang bagay ito. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Ano itong dinadrama dito sa Ebanghelyo natin na ikinikwento sapagkat gusto siguro ng nagsulat nito si Luke na ipahiwatig na hindi ito pangkaraniwan, may isang bagong bagay na nangyayari. Ano itong bagay? Ay ang pagbibigay lang ng pangalan. Ngayong panahon, na hindi na sa kultura natin siguro na mayroon pa rin na pinapangalanan natin ang mga bata ayon sa mga ninuno o sa lolo o kaya sa mga magulang. Kaya marami ang mga may pangalan na junior pareho sa ama. At uh, sa kwento ay Pagdating na ng araw na bibigyan na siya ng pangalan, tinanong si Elizabeth. Kasi hindi nila pwedeng tanungin si Zechariah, Zechariah kasi siya ay hindi na nakapagsalita mula nang makita niyong anghel dahil sa kanyang pag-aalinlangan, siya ay naging uh, mute ng matagal. Nang magbibigay na ng pangalan, sabi ni sa Elizabeth, ang pangalan niya ay Juan. Ayun, nag-usap-usap na ang mga kamag-anak, etc. Parang sinabi, hindi maaari sapagkat walang sino man sa inyong lahi, sa inyong pamilya mula pa noon sa mga ninuno na may pangalan na Juan. Bago yan. Ang kailangan ipangalan sa kanya ay Junior. Zecharias. Zecharias Junior. Eh, hindi makapagpasya ang mga tao dahil ang magpapasya siguro ang ang ang, ang ama pero hindi naman nila matanong ang ama, hindi nakakapagsalita ang ama. Kaya sininyasan siya, sabi, ano ba ang pangalan nito? Humingi si Zacarias ng isang tablet, ah, hindi yung tablet ngayon, yung sulatan. At uh, nang tinanong siya ano bang pangalan, ang sinulat niya, Juan. Doon ang mga, ang mga tao, bakit ba pareho ang nasa isip ng ni eh, is Elizabeth at ni Zacarias. Bakit ito? Ano ba ito ang mga Juan? Ang Zacarias, ang ibig sabihin ay ang Panginoon ay na, inaalala ang nakalipas. Yan, Zacarias, Sakar, memory. Kagaya natin, mayroon tayong mga kalipas at inaalala natin yan. Pero, ang pangalan na Juan ay God bestows His grace now. Nagbibigay ang Diyos ngayon ng isang pagpapala. Ngayon, ngayon. Ibig sabihin, bakit dinadrama ito? Sapagkat gustong ipahiwatig sa atin at dapat tayo mauwa na tayo ay tumutungtong na dito sa bagong panahon. Kahit inaalala natin ang nakalipas, hindi naman pwede maari talaga na natin alalahanin ang nakalipas. Ang liturhiya ay pag-alala ng nakalipas. Hindi natin maunawaan bakit ba ganyan, last supper, bakit ba ganyan, ano ba ang talagang inaalala diyan ay, hindi ako magpapaliwanag ngayon yan, pero may, ang inaalala talaga rito ay yung nakalipas. Ang, uh, ng, ang mga, ang bayan na pinili ng Diyos na alipin noon ng mga Ehipsyano ay pinalaya ng Diyos. At napakalaking bagay yan na sinabi ng Diyos, alalahanin lagi niyo taon-taon itong nangyari sa inyo na paggawa ng isang malaking bagay ng Diyos. Hindi niyo ipagyayabag yan dahil hindi nang gagaling sa iyo. Kung sa inyo lang, mga alipin pa ngayon sa Egyptiano. Kaya itong huling hapunan ay pag-alala. At uh, lahat ng ating kasaysayan, hindi maaaring ngayon may nagsasabi, babaguhin ang ating kasaysayan. Hindi maaari sapagkat inaalala natin, mayroon tayong memory ng nakalipas. Ang problema lang ng memory ay minsan ay napapako tayo dyan. Napapako. Kung ano ang ginagawa noon, iyan ang dapat gawin yan ang nasa isip natin sa karamihan. Kasi may kabutihan din ang nakalipas. Nagtuturo din niya ng aral sa ating lahat. Kaya lang, minsan nakukulong tayo diyan. At kung nakukulong tayo, hindi na umaabot ang ating tanaw doon sa mas malayo pa. Nandiyan na lang tayo ito mga nakasulat dito, iyan ang naabot tanaw ng mga propeta na naghula kung ano ang sino ito na manunubos na darating. Hanggang doon ang abot tanaw. Pero ngayon ay ating sinasabihan ang Panginoon, Halina Jesus, pumarito ka na. Dagdagan ninyo sa amin, ang aming abot tanaw, hindi dahil lang doon, kung hindi ano ito? Sino ito talaga? Yan ang pag sinabi ng Juan ay bago. Hindi, ang Diyos ay hindi umuulit ng kanyang ginawa. Kahit na importante, pero ang ngayon, may ginagawa siyang bago. Kahit ngayon, kayo nakikinig ngayon, pag nakapako kayo sa yung dating ginagawa ninyo, Halimbawa, linggo-linggo, upo kayo dyan, makikinig, uh, pagkatapos uwi, wala, parang wala. Uh, abot, hanggang doon lang abot tanaw ninyo. Pero, kung papansinin natin ang ngayon, ano ba ang ginagawa ngayon ng Diyos? Hindi lang sa Christmas, ngayon. Ngayon na nakikinig kayo sa akin. May nangyayari ba sa aking kaluluwa? May bago bang itinuturo ang Diyos sa akin? Mayroon. Kaya lang, kailangan ninyong makinig. Kailangan natin na i ang abutanaw natin ay baguhin. Baguhin. Di, pag sinabi abutanaw, yun ang Tagalog ng horizon. Pang ang horizon natin hanggang doon lang. Pero sabi, baguhin natin ang horizon para makita natin ang bagong ginagawa ng Diyos. Ito ay nangyayari sa atin palagi. Halimbawa, kung ang isang bata, anak mo, ang tumitingin ang magulang, ah, itong anak ko, siya ay magiging abogado kagaya ko. Ang ama ang nagsasalita. Palagi gusto niyang ulitin yung ginawa sa kanya ng Diyos dito sa kanyang anak. Kaya naguguluhan anak doon, hindi na makakilos, hindi na siya makaisip ng, o kaya naguguluhan na siya kung ano, ano ba ito? Ang, ang nararamdaman ko, ako ay gustong, gusto magpare. Gusto kong magmamanata sa Diyos. Ibibigay ko ang, ang buhay ko sa Diyos. Pero ang aking ama ay ganito. Eh, susunod lang ako ito kasi uh, man ako. Pa, sino ang magagasto sa akin? Siya ang may may hawak ng pera kaya gusto niyang kung ano siya, yan din ang mangyari. Yan, yan ang sinasabi na nakukulong sa isang nakalipas na hindi naman masama, maganda, at gusto nating iyan ay maipatuloy ng anak, pero ang kasasa kasamang pala niya naman ay kinukulong, sirado na siya, kung ano ba ito ngayon na ginagawa ng Diyos sa Kanya. Kaya dito sa ating Ibanghelyo, nang eh, pagkatapos ng ibang sabi na ng mga tao, nang alam, na nalaman nila na ah, ito may pangalan na bago na hindi naman nila inaasahan na ibibigay. Kaya ang sabi na, all who heard these things took them to heart saying, What will this child be? Ano ba ang mangyari sa batang ito? Pero kung sila ay nakakulong, sasabihin, siya ay Sakarias ang pangalan. Kung anong ginawa ni Sakarias, yan din ang gagawin niya. Hanggang doon na lang. Pero, itong ginawa ngayon, nadinig natin sa Ebanghelyo, gustong buksan ng Diyos ang ating pananaw ang abot, ang abot ng ating tanaw ay gusto niyang lampasan pa. At bakit? Hindi sa ayaw na natin na nakalipas, kung hindi, gusto nating masaluhin, gusto nating makuha itong bagong bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Alam niyo na, isa sa mga gusto ko talaga, Uh, dahil nananalangin naman ako at gusto kong buwagin, <laughs> buwagin, no? ang mga natutunan na natin. Kasi ako, sa 50 years na pagpare, nagsimula ng ang misa namin noon na kami ay nanonood lang. Silent lahat. At walang naintindihan sapagkat Latin ang Latin ang uh, misa. Ayan ang na tutunan ko. Pero dahan-dahan, maganda yun. Ang, ang iba nga ngayon, gusto niya pagdating sa misa, silensyo, gaya ng ginawa ng nakalipas. Silent. Makinig kayo. Paka, ang iba dahil sa silent, ni walang misal, ang gawa, nagro-rosaryo na lang. Sige, rosaryo kayo. Ang kanya-kanya na ikaw na may nubina sa Nazareno o sige na nubina ka na dyan, ikaw magrosaryo, ikaw. Hindi, wala na intindihan. Pero ito ay binuwag ng Vatican Council. Binuwag at sinabi no, hindi maaari ito. Kailangan ang buong bayan ang magsamba sa hindi lang ang pari. Ang pari talaga ay nandyan, tama namang, hindi naman mali yung, sina, yung nakalipas, kasi ang pari talaga ang nakikipag-usap sa Diyos para sa mga tao. Kaya hindi naman kailangan maintindihan ng mga tao kung ano ang walang mga microphone noon na gagaya ngayon. Pero alam ng tao na ah, kikipag-usap ang pari sa Diyos at para sa atin lahat. Pero ito ay maganda pero binuwag at sinabi, no, hindi. Kailangan maunawaan ng lahat kung ano ang ginagawa diyan sa misa. dahan isinalin ang misa, hindi na Latin, kundi isinalin sa mga uh, sa mga local languages at uh, dahan-dahan naiintindihan ang mga tao, ah, ganyan pala, ah, ganyan pala. Ito pala ay magtitipon tayo para gawin tayong isang bayan uli. Isang bayan na nagsasamba, hindi kanya-kanya. At ako naman, ang, ang, sa matagal na pagpapari ko, sabi ko, ang mga tao ay gusto pa rin nila na siyempre makulong doon sa nalaman na ninyo, matagal nang ginagawa. Pero ang mahirap na buwagin ay yung routine. Pag linggo-linggo, pumunta ka rito. Ano bakit pumunta? Ako'y magdarasal. Okay, magdarasal ka. Pagkatapos, uuwi ka na. Pagkatapos, babalik ka mga linggo, o ang iba araw-araw. Pero ang tanong, ano ba? Na, may nagawa ba sa kaluluwa mo yung ginawa mo? Karamihan hindi, hindi na. Kasi bumalik na yung dating gawi na, ah, ako pupunta sa misa at manunood ako ng isang bagay na mahalaga yung kahit na intindihan mo na ang Last Supper, iyan ang pagligtas sa atin ng ating Panginoon na isinasa ngayon. Nakuha natin yan na kaya lang, nakukulong tayo. Hindi na tayo umuusad. Parang, uh, ano ba ito? Ito ba ay misa ng pari lang o misa ng choir lang? Kasi ang misa ng choir dito ay sila na ang parang nagtatanghal, parang nagpipresenta ng isang show. At dito, ah, punta tayo doon dahil maganda ang choir. Ah, pumunta ang tao, maganda ang choir. Okay. Maganda na, oh, namangha sila. Pero hindi nila nalaman na sila pala ang talagang may-ari ng misa. Hindi yun. Hindi sila pumunta rito para magtanghal o para magkaroon ah, uh, ng uh, show at kayo ay makinig. Maaaring marami, maraming kanta, maaring kantahin ng mga kwan na magaganda. Pero pag kinanta mo dito at mga tao ay sabi, oh, palakpakan natin dahil maganda ang kinanta. Hindi yan ang... Dapat buwagin yan. Sapagkat pumupunta tayo dito upang lahat tayo ay matulungan. Matulungan tayo na magsamba sa Diyos bilang isang... Ang tulong naman ay darating yan pag sasabihin ko, mga choir, huwag naman kayong kumanta ng malakas huwag naman kayong gumamit ng malakas na microphone. Kasi pag ginawa ninyo yan, ah, ang mga tao wala na. Makikinig na lang sa inyo. Bawasan ninyo yan. Umalis kayo dyan. Dito-dito na lang kayo sa baba para hindi kayo makita na parang kayo ay nakikipag-compete sa pare. Ang pare ay nandyan, nandyan kayo. Hindi maaari. Kaya sabi ko, bubuwagin ko at gusto kong dahan-dahan na ang mga tao ay makaunawa nitong bagong bagay na ginagawa ng Diyos kung kayo ay nasa misa. Hindi kayo nanunood. Kayo ay nagpa-participate, nakikibahagi. Ang Panginoong Hesus na nag-aalay ng buhay, hindi natin pinapanood, oh, Panginoon, maganda ang ginawa mo. Salamat sa ginawa mo. Ikaw, anong gagawin mo? Ikaw lang ay manunood ba? O ikaw ay bahagi? Bahagi ka ng isang tao o bayan na nagsasakripisyo din. Sabi nga ng ni St. Paul, may kulang pa doon sa pagsasakripisyo ni Jesus na dapat ninyong punuan ang pagsasakripisyo ay tayo ay pumunta rito para mag-alay ng sakripisyo, hindi lang panalangin. At kung gusto natin ang isang bagong bagay talaga na dumating sa atin habang tayo'y nagtitipon, dahan-dahan natin buwagin yung nakalipas natin, na ang akala natin, ah, salamat Diyos, akin na na nagawa ko ng aking tungkulin na magsimba kong linggo, wala na akong kasalanan. Hindi yan. Napakalayo mo sa bagong bagay na gustong ipa unawa sa iyo. Sapagkat kung tayo ay nasa bukas sa itong bagong bagay, marami ang marami ang mga blessings na darating na masasabi natin, eh, itong, itong batang ito, nararamdaman niya na gusto mo pare, ay hindi na, ay wala nang pare. Sige, punta kayo sa mga, sa isip niyo makabibigay ng pera, okay, sige. Pero, yung gusto ng Diyos na ipinaparamdam, hindi na nararamdaman bagong bagay. Kaya ngayon, ang sinasabi ko, na tayo ay nagkakatipon, gusto kong tulungan ako na nandito sa pagsisimpag ni Misa, na ang ganap talaga ang kaligayahan ko pag na didinig ko ang mga tao na talagang parang sinasabi amin itong misa. Pag sinabi amin, amin lahat. Nagsasat, nagsa, sumasagot at nagpapakita talaga na sila ay nauunawaan ang centrality, ang central mystery ng ating pananampalataya na yung ang Diyos ay tumawid mula sa taas papunta sa atin. At dahil dito, siya ay kasama natin siya ang talagang magbabago. Hindi lang siya babaguhin ang atin. Siya ay nagbabago ng lahat ng bagay. Gusto natin ito maramdaman. At kung ginawa niya yan, tayo ay ganun din. Kaya, ma, pasensya na kayo kung sa papalalahanin ko kayo na please, wag kayong, wag tayong papalakpak i-maintain natin yung ano ba yung bagong bagay na ibinigay sa akin ngayon ng Panginoon. Ano ba ang gagawin ko sa pag-aalay ko ng ah, ipagpatuloy itong sakripisyo ni Jesus sa aking buhay. Kung ikaw ay nanunood dito, ah, ang talagang gagawin, may papalakpak ka. Nanood ka lang manood ka ng Itbulaga, ay siyempre sasabihin, palakpak kayo. Wala ba kayong mga kamay? O, oh, yun ang sasabi sapagkat eh, hindi, ikaw ay nanonood. Pero, hindi. Ikaw ay nakikibahagi dito sa napakasentro na misteryo ng ating panampalataya ng Panginoon ay naging tao kagaya natin at hindi siya naging tao para umupo sa isang trono ng isang hari kung hindi siya ay nag-alay ng buhay sa atin. Iyan ang bagong God bestows His grace now. At kung iyan ay ating ma, pagsamantalahan, so to say, ay malaking bagay ang mangyayari sa inyong buhay. Ang misa ay hindi na, wow, Napakaboring naman yan. Lahat na nang nakikita mong hindi, ay itong upuan ko ay masakit sa likod. Gusto ko yung mas makomportable, mainit, etc. Wala yan sapagkat tayo ay nakaharap sa isang napakalaking bagay na sinasabi ko nga pinapaalala ng pagdating natin diyan sa salita ang Diyos ay naging tao sa uh, sinapupunan ng Maria, tayo ay matitigil at yuyuko sapagkat yan ang pinakasentro at mangyayari yan sa pa- panahon ng Pasko. Sa pagsila na po, yan talaga ang central mystery. Kaya dito, gusto nating buhayin yan lagi sa ating misa. Buhayin natin ang ngayon huwag tayong magpakulong sa nakalipas. Nakalipas man ay maganda, pero huwag mong lalampasan ang Diyos. Ibig mong sabihin, ang ginawa sa iyo ng Diyos, ginawa kang swerte, yan, tama na yan sa akin. Ay may gagawin pa dyan na mas malaki pa dyan kung bukas tayo. Kaya mga kaibigan, habang tayo naghihintay talaga dito sa pagsilang ng Pasko, gawin natin itong step na ito. Lumabas tayo sa ating kulungan, sa nakalipas. Kahit na nakalipas ay maganda, at buksan natin ngayon, ngayon, ngayon.